اس ویڈیو میں کرونا وائرس کے ایک ایسے مریض کا تجربہ بیان کیا گیا ہے جس نے اس بیماری کو شکست دی ہے اور یہ دنیا کی پسماندہ رکھی گئی زبانوں میں سے ایک میں ہے السلام علیکم میرا نام اظہار ہنزائی ہے میں زبیر تورولی ولی کا دوست ہوں اور میں شمال علاقہ جات سے میرا تعلق ہے اور میرا جو مادری زبان ہے وہ برشسکی ہے جس طرح آپ لوگوں کا تورولی ہے اس طرح ہمارا بھی ایک خاص زبان ہے تو پچھلے دنوں جس طرح ساری دنیا کے ساتھ ہوا میں یہ کووڈ کا جو وبا ہے اس سے گزر گیا اور کچھ چھوٹے جو ایکسپیرینسز میرے پرسنل ذاتی جو تجربات ہیں وہ میں نے اپنے فیس بک پہ بھی لگائے ہیں تو زبیر نے مجھے کہا ہے کہ اس کو میں برشز کی زبان میں بیان کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یرکماس مچا اتبلا کہ جا امت کوروید وی آئی بلوم کے اتنے تھلا تھلا شروع منی میں سمتمز بٹ کم بسم لیکن تھلا تھلا بے منی میں سنمکا آکسیجن جر کمی محسوس منی می اور سانس گنسل اور تکلیف منی می تو اتنے وقت لو جا فیملی سن من کے بے انہیں اس سے آکسیجن سلنڈر کوڈیشن سلنڈر آکسیجن آلتا سلنڈر شدو چن حال حفاظت من ہن استعمال فش منو اور ہن استعمال چیم تیرو منر جا انہیں ڈرائیور ایرم ہن ندی چن کہی فل نہ ہول بازار لو آکسیجن اپیم تو اس سے بازار لوگ کم منی من تو اچھوں بعد بس زیادہ کمن پینک منی منوی اور فیملی ہے جے ہاسپٹل ایڈمٹ من اور الے تقریباً جے بائیس دن سوری ٹوٹل بائیس دن تیئس دن جا موت خالا خالہ گمن تو آٹھ دن ہسپیٹل لو جو دواصم اور الے جا کوشش تم کہ جیمو جی موبیر ویمو طاقت و لوم کہ اتنے ہو برئی کارڈ اسے سم گتے مت ہو بے بلا گتے لگتے کووڈ مت وٹ اٹیک چی بے مت وٹ اٹیک مطلب بھی لگے ہولسینیشننگ میں بھی سن اور ڈپریشننگ میں بھی اور چونکہ ہوئے ٹک جسم کنٹرول چی بھی اور ہو اگر صحیح فریم آف مائنڈ اومنی میں کے بڈ چیزیں غلط مناظم ممکن تھا تو بٹ مثبت ہر تو ضروری پازیٹو فریم آف مائنڈ لو ہر تس بڈ ہمیشہ الرٹ ہر تس ضروری ہمیشہ ڈاکٹر چاغت دمیل ضروری ہمیشہ میں نے دھومن سیوان خود سیوان اتے باورت سے ضروری پی تو نیوٹریشن اور زور و اور سانس ایکسرسائزنگ ظور و تسبلہ سائنس اڈ ظور وسبلا تو گوکی چیزیں اگر منی بھی کہ علوم ہمت امت استداطین بلا کے قدرتی اتفلا اور اتے بیا یا ٹی اٹے کنٹرول میں بلا تو جار امید بلا کے اس کو میں چگہ امت چاہیے تھا سسے گنے فائدہ میں بھی بہت شکریہ السلام علیکم